Que te han dicho ten cuidado, que se seguro te arranca de tu vida un costado y luego te lo mata. Que yo soy como una gata con toda su elegancia busca ser acariciada y luego te araña. Sé que tienes miedo de amarme a mí, porque sé que es algo extraño o oh sí, pero yo no fallaré. Te lo juro, yo no fallaré, que me creas. que te di todo hasta el corazón. Ahora, don, don, don, don. Que he tenido aventuras, que he sido una novia que he vivido tantas cosas corazón no es mentira Pero es tan exagerada La llamarme peligrosa No sacarte de mi lado Digan cualquier cosa Sé que tienes miedo de amar Ve a mí Porque sé que es algo extraño sí. Pero yo no fallaré Te lo juro Yo no fallaré Que me creas Que te di mi amor Que te di todo Hasta el corazón Otra vez

me creas tú, que me creas tú, que me creas tú, que me creas, que me creas tú. tú, me los los Ah, mira qué rechon Ese temazo es un tema Y ese arreglo tuyo demasiado. Ah, Amo ese tema. Qué bien lo hiciste. te, han dicho? te Ten cuidado. Pero mira, son dos vueltas. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan tan, tan, Que te han dicho, que te, que te han dicho ten cuidado.